واسب نیگز آقا تو قسمت قبلی دزدی از خونه الیکس شاد دیدیم که شرایط رو بررسی کردیم و رفتیم اسلحه و گفت و زهرمان خریدیم و اومدیم که دزدی کنیم بزرگوار کچل چشمش به آبشنگولی افتاد و کلی آبشنگولی خورد اگه قسمت قبلی رو ندیدید لینکش رو توی description و این بالا میذارم اگه دوست داشتید اون رو ببینید بعد بیاین این رو ببینید تو این قسمت قراره که سرقت رو تکمیل کنیم و آداش علی برنگشته بزنیم به چاک و پولدار بشیم چی چی چی چی مست مستم کن جامو ببر بالا تو نمی مستی امشب شب دوستی اونجا هم یکی هست اینم بخورم بابا الان میاد الان پیداش میشه احمق بذار اینم بخورم آقا امشب می بده پیمونه پیمونه علی جون دمت گرم خونت آباد عجب شراب نابی بود دستگم کوتاه از دل کنج خونه اونقدر مستم بکن تا من ببینم باز برو این ورمه بزن بگر ببین پولا رو کجا گذاشته باشه باشه باشه ببینم عجب خونه ای داری الکس چه ویوی داره کوفتت بشه دمت گرم عجب شرابی بود الکس که همه عمری دزدی میکردم دی دیدی که چگونه من اومدم خونش دزدی مرض او بیدو مستم خیلی مستم من چجوری میخوای رانندگی کنی؟ نمیدونم بذار ببینم ساعت چنده دو چنده دو حالا وقت زیاد داریم بابا <laughs> آره کلی پول داره اینجا از آریا کیوکسر و پوتک و تتلو و اینا همه پول کش رفته مونه مونه ای خودش به هم زده برج و بارو به هم زده برو برو ببینیم کجا گذاشته پول رو اینجا رو بگرد ببین نه اینجا نیست بابا مرد که یه چی بخوریم مسجد بپره مدویلم کنجان یعنی جان جدید بابا اینا رو بگرد ببین خب امی بوره از آسمون علی جون مرسی بابا بگرد آ ببخشید راست میگه سیستم سیستماش هم برداریم سیستم خودمون ضعیفه سیستم های علی قویه این مدینا چیه بابا بریم پول در بیاریم بگه آقا با گاف صندوق پیدا کردیم کوه احمق پس چرا کیف نیاوردی؟ چه کیفی؟ پولا رو کجات میخوای بذاری؟ ای وای راست میگه ای بابا چیکار کنم؟ میریزم تو جیبا میکنم تو شورتم نگران <laughs> نباش من جون جا زیاد دارم من میکنم تو اون جای مورد نظرم <laughs> تو باسنم هم شده جا میکنم این پولا رو تو نگران نباش همه پولا رو بر میدارم زود باش بزرگوار زود باش فقط زود باش ببینم ساعت چنده آقا چهار شد ساعت الان پیداش میشه باشه باشه بل تا پول داریم ولی الان دزدی میکنم ای جان اینجا رو نگاه کن یه میلیون یه میلیون با <laughs> ای وای عشق ده میلیون دلار پول زدیم آجی کامل خالی شد اوره <laughs> فقط اون در رو چه جوری کندی دیگه میدونی من آیم قدرتمند <laughs> خیلی قوی تر از این حرفام <laughs> خب بس دیگه بریم خب همه پولا رو زدیم به جی من خوبه ایش کسو نمیشناسم خب علی جود دمت کرم هم پولا رو برداشتم هم یکم آب شنگولی زدم دست درد نکنه من میرم از اینجا <laughs> خب یه سیگاری هم اینجا بزنیم بزرگ مسخره کردی؟ یه سیگاری هم اینجا بزنیم محمد جون دمت کم وایسا ببینم آره اوخی <laughs> خوب آخی خدای شکری بعد از دوزی سیگار خیلی حال میده آخه چی چی چی چی چی شد چی شد لو رفتیم یا خدا چی شد چی شد ای وای ای وای پلیس فهمید خب کجا گذاشته بودیم ماشینو ماشین پایین بود وای یا من فضلم میام میکشنم چی چی کار میکنی ای وای اشتباه اومدم سری باید از اینجا فرار کنیم یا من فز خدایا ای وای میگن دو ساعت تکون بخور دو ساعت اونجا مست کردی نمیدونی چی به چیه مرد که احمق ای وای ماشینمون کو ای داداش تو ماشینت ای وای وای بدبخ شدن بودو بودو بودو فقط بودو وای سلام سلام سلام سلام بودو وای وای وای وای وای بزرگ گرفتنمون وایسا یه ماشین <laughs> جان جان جان وایسا <laughs> زود باش زود باش فقط برو اویلا کمک آه خب میگم دو ساعت تکون بخور از اونجا نشستی مثل چی دارید مثل گوسفند داری سیگار میکشید مست میکنی دست کسیفتون رو بکشید از ماشین من خیر نبینی علی خیر نبینی خودت بینی دزدی مثل یه دونه دزدیدن من کلی پلیس خبر میکنی اه اه برو فقط آقا به چخرف بودو بودو نبینی الیکس شاد خیر نبینی <laughs> بابا خودت نصف شهر دوزیدی بهت نمیذاری من یکم تفریح کنم یه پرشی پشت سرمونه خود علیه ای وای درسته داشت علی هیچ وقت باخ نمیده ولی من اینجا رئیسم بابا پیکان رو ولکن با این پول میتونید صد تا پیکان بخرید جدی میگی اون فرق داشت آخه ما کلی با اون کار کرده بودم یادگار پدرم حاجی ابو بود بابا خفشو فقط الان برو الان اصلا کارت نباشه با چی <laughs> خدایا شکرت خوب دزدی تموم شد <laughs> بذاریم ماسکو ورداره ببینم میدونی چی میچسبه؟ نه چی میچسبه؟ این سیگار بزنم خب این سیگار روشن کنم ببینم دوست دنیا دستی کیه <laughs> خب آخی مرتی که <laughs> کم به چخ بریا میدونم جون چه سیگاری وینیستونه بابا بهمن تو پولت به وینیستون میرسه مردک تو نهات بهمن جدول بکشی نه بابا من خدا وینیستونه اوخی خب خیلی حال داد بچه ها مرسی که تو اینجا با ما همراه بودید آقا اگه دوزی دوست داشتید بازم میریم دوزی دوزی از آدم های معروف و یوتیوبر های معروف و بانک و بانک هم دوزی میکنیم اوره پولدار شدیم محمد دفعه بعد میرم اون خونه که الکس جاد توش زندگی میکنن و میخرم آره میریم اونجا رو میخریم <laughs> ما دیگه پول داریم <laughs> جا قبل از اینکه برید بگم که من اینجا رئیسم <laughs> من ای وای پلیس اومد بودو بودو بودو خب بچه ها دمتون گرم مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید لایک کنید ساب کنید کامنت بذارید اگه دوست داشتید تا یه ویدیوی دیگه <laughs> خدا نگهدار